Dobra, halo, witam. Eee, startujemy znowu nową serią, która będzie się nazywać Gry Free to Play na Steamie. Czyli co jakiś czas będzie odcineczek z nowej gierki, z, <clears throat> z nowej, z innej po prostu gry na Steamie. Dzisiaj wypadło na tanki online, jako że w to nigdy nie grałem. Lukniemy co to za gierka. Klikamy graj i gramy. Zobaczymy co to jest. Wykonuj przynajmniej jedną misję każdego dnia, aby przez 7 dni, aby otrzymać bonus. Uhu, uhu. Dobra, zamknij. Jadę. Dobra. A może to tak dam głośność? Idziemy. Chwila. Y, X. Ale Y mi nie działa, halo. Mogę jakoś inaczej tym sterować? O, mogę. Yeah. Ło, wow, rozjebałem gościa, ale zajebioza. Halo, czemu to mi tak dziwnie jeździ? Jeszcze trochę sobie ściszę. Która jest ewidentnie za głośno. Dobra. Ło. Ja, ja, ja, ja, ja. Ale nie uciekaj mi, ziomek. Jep, kolejny, drugi kill już. Ci ludzie mnie w ogóle widzą, czy nie? Strzelają we mnie, nikt we mnie nie strzela, ja wszystkich sobie zabijam. Jep, trzeci kill. Ale jestem dobry w tę grę. Ja pierdolę. Ale co się dzieje? O. Jeszcze daj we mnie. Nie róbmy tego. Idź sobie. Ma w ogóle jakieś dziwne strzały. A mój team tu w ogóle stoi XD. Idź sobie typie. dalej. O, jakiś drop, ty. Ja kolejny rozwalony. Czwarty kill już. Elegancja. Zjemy to. Nie wiem co to jest, ale coś wziąłem. Jep. Jep. Jep, mam 5 kili już. Ale zajebiście. A ten jak jestem dobry w tę grę. A, ukradli mi killa. Ja, mój kill. Jak to w ogóle wygląda? Ile jeszcze zostało killi? Ja kill kili 6, zgonów 0. O, idę tamtego zabić. O chuj, nie trafiłem. Jak? Jak? Jak? Jest, siódmy kill. I nowa ranga, szeregowy. O tyle musia. Dobra, elo. dokonał autodestrukcji. Merangę szeregową. Tego trzeba rozjebać. Dobra. Ale easy, patrzcie. Dwa kilki. Z rzędu, do rządu. I tam jest zrobię jakieś. Ja to chcę. Ło, rozwalili mnie. Jakimś zamrożeniem mnie zabił XD. Ja w ogóle mogę coś kupować albo coś? Nie wiem. Nie mam pojęcia jak to działa, XD. Mam, Typical. <laughs> Ja pierdolę. Dobra, musiałem dokonać autodestrukcji niestety. <clears throat> Zaliczyło mi to jako zgona? Niestety tak. Mm. Jest raz w przeciwnicy. Dobrze. Nie wiem, ci ludzie grają w tę grę jak jakieś boty, naprawdę. Ten sobie stoi w miejscu i strzela tylko. Dobra. <clears throat> lecimy dalej, lecimy dalej. Ciekawe w ogóle ile trwa ta, taka bitwa. Dobra, mam ogólnie mało HP, więc pewnie zaraz mnie zabiją. Ło! Zostaw mnie. Dobra. Ja naprawdę zastanawiam czasami, czy to nie są boty. Ten możliwe, że nie jest potem. XT. W ogóle jakiś dropek jest. O, tutaj też jest jakiś dropek, ty. O, koniec. Wygraliśmy? Chyba tak. Kontynuuj. No nie, czyli dalej jest ta jedna bitwa? Czy o co chodzi? Jakaś nowa. No, po drugiej stronie teraz. Dobra. Na zebi. Dobra, tu był gdzieś jakiś dropek. Ten. A no, tu jest. Ale się skąpił, zda. Dobra, coś dostałem. Nie wiem co. Jeb. Jeb. Jeb. Umarł. Jeb. Jeb. No umrzyj typie. Czemu nie chcę umrzeć? Ile on ma kurwa HP? Dobra, elo. A tu jest jeszcze jakiś ziomek. Trzeba go rozjebać oczywiście. Ło! To zasiki. Mnie strzelają. Wow, uciekam! Uciekaj! Łe! Mnie zabił. Znaczy, bitwa trwa jeszcze 8 minut, dobra. Ogólnie wygrywamy z 9 do 6. Dziewięć do ośmiu już. Moje no się wyjebałem. Dobrze, 3, 2, 1. Dobrze. Dziesięć do dziewięciu. Musimy... Musimy to wygrać. Dobrze. O! Jakiś zdropek. Dobra, wziąłem to. Nie wiem co mi to dało. A pierdolę, no ja jestem kretynie jebany. Pierdolony debil, no. A bo on go leczy, dobra. Ty nie ogarnąłem. O, tutaj jeszcze jakiś dropek, bierę. Dalej, moje. Idziemy się napierdalać. O. 500 mu wyjebałem. Jeb na trzy strzały. 18 do 11. No umrzyj ja, bo tamten go leczy cały czas. Coś mnie napierdala. Z tyłu frajer. O, nie trafiłem sobie. Z tyłu mnie bił, no to okej. Okay. Tak, chcesz się bawić, typie? To się możemy bawić. Ło, 45 z takiego daleka, to ja go zabiję za 2 lata. Rozebrać <clears throat> go! Dobrze. Jak ten go leczę, to co ja mogę zrobić? No i mnie zabili. W pełno awków w tej grze, albo nie wiem, jakichś botów, nie? A, nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. Weź go zabij, no. Obra. Ło. Dobrze. Dobrze. No nie wierzę w to. Ale wygrywamy, jest git, jest git. 32 do 25. Nie rozumiem kurwa czemu w takich grze mam tak mało FPS-ów, nie? To jest dramat. Beka trochę. Ten lamus mnie tutaj napierdala. Stoi sobie w miejscu i napierdala. No kurwa, cofnij się ty kretynie jebany. To i strzelają jakiś bot. O, tu jest drop. O, tu też jest. A! Mam dropa! My no i... Pss, pss, jak on mnie zabił, jak... Celował w inną stronę, wytychę. 2,5 minuty jeszcze. Może bliżej podejść, podejść sobie razem typie XD. Dobra. Del mnie zabił tym swoim laserkiem, no. Tu nie da się zmieniać tutaj właśnie te, te czym się strzela, to gówno. Muszę sobie zmienić na ten karabinek. To może być fajna opcja. Ten spierdolił się w nich, chodź. Dobrze. Czterdzieści dziewięć do czterdziestu trzech. Czyli wygrywamy. Daje białas. Dobrze, zabił go. Ale drop tam jest. Mój drop. Nie wiem w ogóle tak naprawdę co dają te dropy, ale chuj. Bierzemy. 45 sekund, to raczej kolejnego levela już nie wbije. Dobra, już myślałem, że nie zginie typ, nie? Halo, frajerze. <clears throat> Jak wygląda w ogóle tabela? Jestem trzeci w tabeli. 12, 8 zgonów mam? Co? Nie wiem. Dobra, wystarczy tego. Jak tam kontynuuj, to mi dalej będzie, tak? No, ja nie chcę już. Wystarczy. No, to był pierwszy odcinek. Tej jakże kozackiej XD gierki. Zobaczymy, co tam jest w hangarze ciekawego. No, no, no, no, no, dawaj, dawaj. O. Miotacz ognia za stówę. Mróz. Jakiś młot. Dobra, jak to wygląda w ogóle z tymi? To dipsy chyba, nie? Czy to są dipsy? Chyba tu. 15, 70. To się wydaje zajebiste. Dystansowej. Hmm. A to co to jest? Mam 800 tych kryształów, więc mogę sobie coś kupić. Hmm? nie pocisku. Ankiety naprowadzająca. Aha. Mhm. Dobra, chyba to sobie wezmę, no. Działko. Długo się przeładuje, musi się rozejrzeć przed strzałem. Strzelasz miło. Dobra, zobaczymy. Kupujemy. No i dostałem 200 z powrotem za pierwszy zakup XT. A jeszcze mogę to ulepszyć. Tu 31 tysięcy XT. Dobra, jestem wyposażony w to. A nie, za stówkę mogę to ulepszyć. Ulepszamy. 15 minut. No i dobra. No więc to było na tyle. Tak wygląda gierka tanki online. Siema.